musim baru Yeay betul Chill Asal kerap aku sangkut ni babi lah dia dah kena jalan kakak Kakak Tahu tu Ini dia kena normal kan Tak tahu Bina tu bini Eh Iwan Iwan Iwan Maybe it's red face Hey, you're coughing all better. You can buy the strap, you can buy the strap, you can buy the strap, you you buy the strap, Wait, what? Mama tak tanya lagi Mama tak tanya dia tahu itu Dia tahu kes tu kan eh, Dah kena tanya, dah kena tanya kan Alah, alah semua orang tanya lah Mereka 50 Cik. Di pelata Slow eh, worth or not Power Aduh Kau pakam Seorang naik atas Oh my god Hello You have any internet there? You have any internet there? Brother, I heard 30 bullets gun Worth or not? So later you see inside your lobby now This normal, this normal This normal No worry if you is over here, then go over here. Don't stop me. Don't stop me. Don't stop me. Don't stop me. Ready to run Cakap Apa Rumah orang Ready to rumble Okay Fika, take care okay Nanti dah sampai nak korea apa beritahu je Tak, Fika nak make sure Fika okay Ramai babi Yo, yo Okay We are close man Where? Up the hill Okay, dia Take care, okay? I dengar, dengar, dengar, Oh, okay. Right. Okay, take care. Apa-apa yeah, beritahu. Yeah, dia dah dah lah tembak Tak kecil ke Ramai bodoh Ramai ke? What the fuck ramai gila bodoh Berapa orang? Lima Lima enam orang dah dalam ni oh. I, want to go deep but I don't have any bullets Ada rifle lama? Ya, ni di belakang lah Ada lima bullet bodoh kena pecah Ada, ada lah. syringes, ada syringes Ada syringes Holy shit, aku tengah gayut, kau tahu. dia boleh layan nak, dia boleh bapak dia. Yang. Kau ambil, kau ambil Thompson ni. Apa steady. Aku standby dia bed dia. Macam-macam abis lah dia di bawah ni. Tak ada hatchet, tak ada hatchet. Tak ada hatchet. Korang buat apa? Korang buat apa? Kita tengah raid doh. Eh, aku ada, aku ada. Datang sini. Rumah batu. Cover hatch, cover hatch, cover hatch. Stop. Stop. Oh, don't fuck. Stop, Adam. I'll kill you, Adam. Oh my god, man. Ada bolt apa ambil bolt? Oh my god, my nails. Sorry. Asal dia buat base kat sini tu? Dua tu gila dong ya. Tak ada hatchet lagi. Tak jumpa hatchet lah. Apa ada dua? Ada hatchet, ada hatchet. Biasa kat mana tu? nak ke kereta selo kanan tu ada stone batu rumah batu tadi kau tembak aku ya mal oh tu tembak aku shot aku naik akan Nina <laughs> dia mal literally in front of me he shot me god there's someone below you Aduh Mas, first one right, Mas Dia tak boleh keluar yang eh, kena tak boleh ke ke <laughs> nama dia guys dia nak dia nak transfer ke bawah yep ah ha, meh bawah aku tunggu bar datang bukan uh, ni ni hatch tu mam kau boleh balik kau masuk kau bilik aku dalam bilik aku ada explosive ha. bullet tapi kena ada seorang ni lah nak boostkan mam Mama boleh campak ke dekat aku kot Eh, whose base ni our quarry lah? I mean like On the hill eh to There, the this is the one I will raiding right now To the left right? Ah, atur dia, atur dia, atur dia Atas bukit tu ke? lah. You are raiding now Is it the one with the quarry? No, no, no, no, no, There's two furnace outside They they move their shit downstairs man Yeah man I'm coming, I'm coming, don't shoot me, don't shoot me Where man? bring explosive bullets.